chào đón quý khách trên máy bay Airbus 321 chuyến bay mang số hiệu VN573. Kiểm tra một 这是我第一次进来中华航空的贵宾室。我们今天是搭越南航空。可以先让我广告一下吗？ <laughs> 广告我的 Instagram，记得追踪一下。不是，哎，因为这个贵宾室我排我把链接放在这上面，好吧？他不会记得放，相信他不会放，好会我们用了非常便宜的价格，一万一买了台北到河内的来回的机票，一万一就商务舱，每次到越而且还有一段是 a 3 5我们等一下会先飞到河内是 A，不是我们会先飞到胡志明。哦对，等一下我们会先飞到。 胡志明，真不知道他没有我要怎么办。 <laughs> 然后再从胡志明飞到河内，才一万亿，一万亿就可以体验，就是坐商务舱，而且它还会有贵宾室。对啊，就你可以吃吃喝喝。我们是十点飞机到那边是凌晨一点，那要待几个小时，然后坐早上七点的飞机到 河内，所以说我们会在机场睡一晚上。今天就先带各位看一下 A 三二一的商务舱是怎么样的。来走。没错，越南航空啊，在台湾的贵宾室啊是用华航的，地勤啊也是华航的，所以整体感觉服务好不好？很好啊，非常好。有有有，你有这么晚来过机场吗？有啊。真的吗？有。那你觉得我在泰，那个马来西亚机场？你今天登机口是什么？A one。A one，A one 很远哎。 到 A 六，黑万 BN 五七三，十点十分起飞到胡志明。这个是一只小猪，今天坐的越南航空，可是隔了两层玻璃，我真的很不喜欢两层玻璃的设计。然后再来，现在是晚上，所以什么都看不到。亲爱的，嗯，你知道越南的国花是什么？荷花。荷花。荷花，荷花，几月开，一月不。 月开，那我问你，越南航空是什么颜色？越南航空是青蓝色啊，像这样子的那个。哦，你这你有做功课哎？它的配色是我喜欢的颜色，所以我很有印象。我觉得越南航空最特别的就是它颜色。 搭什么？第一次搭太行是因为我们那时候发现他买经济舱跟买商务舱是一样的钱，所以那时候我们坐商务舱。这次也很便宜啊！这次也是很便宜，所以我们坐商务舱。可是你两个小孩上来商务舱，居然跟我们讲说，居然没有电视哎！刚刚小朋友上来觉得不可思议，居然没有电视， <laughs> 没有电视，商务舱为什么没有电视？我刚刚说真的没有，他一直说你告诉我在哪里。 给大家看一下我的有点破烂的椅衣服，怎样？稍后一下哦。 <laughs> 没有到破烂呐。它盖不起来它盖不起来。它是手动的啦。手动的。这个珠子在这。嗯。是这样。哦，哎。对。然后这样子。那你觉得这个设计怎么样？这个还好啦，就是它可以推到最前面，可是，然后啊也可以放一半，然后你可以放个。 可是你老公常在讲，万一你吃饭吃到一半，尿尿不方便。对啊，像我们酒又喝得多，这样尿尿不方便。 <laughs> 这个椅子是用按。等一下，等一下。 对，不是，它这椅子不是用按的，是用按的。不用按怎么样？它这椅子是跟客运一样，你要先用力颠，再用力躺。像脚的也是吗？脚的不是吗？相信我，真的。脚的，它有弹簧，它有弹簧，跟客运一样。你没坐过福安 <laughs> 客运哦？没有啊。这边有四个按钮啦，分别就控制。有了有了有了有了哈，就有弹簧的感觉。没有反应。 好啦，这个不是故障，这个就是你要按对，然后你的人要用力，你双下巴都快跑出来了，要用力，你要用力。 这个都没有反应，是怎样？我要抽筋。其 <laughs> 实我蛮喜欢它的颜色的，它这个有点墨绿、深绿。这颜色很棒，就是这颜色也很适合用在家里，因为久了看起来也是这个颜色。对，这台飞机应该有点历史了，因为新的 A 三二零有新一点。然后它这一台，它没有 A 三二零，它只有 A 三二一。好啊，A 三二一。我跟你讲，它这个耳机啊， <laughs> 来跟我念一次，A 三二一。来，请念一次，A 三二一。 三二一，OK 好。然后啊，你看一下它的耳机插孔，介绍一下你家的耳机插孔。这里有两个洞。OK，Thank you。会有热毛巾。哎，可是那个热毛巾不太一样哦。哎、样？个味道。不是外，你你的那一条，我们跟我的一样。一样啊。只有外面热，里面是冷的。没有啊。你摸一下我这条。好衰哦。 我的我的外面是热的，里面是冷的，是怎样？恭喜你中奖！中奖！再来一条。我看一下，我的热的。哎，真的，你整条都热的。我跟你讲，那个空姐就是对我外冷内热。你是讲反了？没有，不管，就是外冷内热。他其实对我，他觉得我很帅，是这样的。他想赖，他刚给我的餐，他知道，我要睡觉。然后哎，所以。 他给我一条包在里面的毯子，我等下来使用它。哎，这毯子的颜色有点，就是这算什么颜色？像中年妇女对围巾的颜色。这个给大家看啊，围一下，叫那种这种颜色，哎，围在你脖子上还蛮好看的。中年妇女感觉就是都。Thank y o 多。 介绍一下你的餐点吧。这是沙拉，目前没有调味，因为他把沙拉酱放在旁边。千岛酱里面有黑豆，这感觉像芒果、小黄瓜、番茄、红萝卜，还有这个就是它那个焦糖和果塔了吧？我以为我以为会是迷你这样小小一个，看起来很好吃。很大一个哎，奶油。对，想要面包吗？对啊。可以然后这个就是它的前菜，这边有鸭肉的部分，那这里有番茄。 紫色的生菜，这感觉像是干类的东西，鹅肝之类的。好，现在打开它的餐具，它用一个像是套阿拉丁神灯的东西。哎，这里有这样印它的 logo，有看到吗？那个套的有印个 logo，餐具有一个牙签，然后这个是它的大汤匙、小汤匙，两根叉子跟刀子，然后都有印它的 logo。餐具好冰哦，也有这个哦。 他说面包好吃，然哦很硬哎，差不多是这样的大小，这味到我还可以接受，烟熏菌味没有很重。小朋友的前菜也是一样，就是这个烟熏的肉还有这个干，他刚刚有先问说要不要直接把这个帮他小朋友拿掉，直接给他那个面，因为他看他都没有吃。对啊，结果他把那一盘给我， <laughs> 我有一盘一模一模一样的，好饱。在贵宾室的时候其实已经吃了。 我点的是 C e 可是他刚上来的时候，我有一度觉得我不知道说什么。他那个饭它是红裙的饭，然后这个海鲜跟我想的不一样，怎么感觉有点像是烩，就是海鲜烩饭的那种有脚太白粉的。老实说，这第一眼看起来是真的不美。这里有干贝跟虾仁，感觉很像就是海鲜烩饭的那种烩饭。 起来甜甜的，然后因为它有玉米饭在里面，所以它会有一种甜甜的味道。给大家看一口它的饭，它的它的饭是蛋炒饭，可是它的饭是红色的，是这样红煮的，有看到吗？这样看到吗？我以为他们会是长长的饭，结果不是的，饭也蛮好吃的。它的东西的特色就是看起来。 很不好吃，吃起来还不错。我点的是牛肉乌龙面，我觉得这个牛肉乌龙面看起来蛮好吃的。不骗你，你吃一口我的虾子，很脆。很脆吗？虾子很脆，你看看。很脆很脆，嗯，它的虾子很好吃哎。对，它的鱼，它可是它的鱼不好吃，可它的虾子跟它的花枝都还蛮好吃。总规居啊，你可以给越南航空的餐饮积分。嗯，七十二吧。七十二。对。 不能七十四吗？七十五不行。没有不好，可是他讲的。以。抠，这样看起来是不是很美？因为只有一盏灯打到我脸上。你你我跟你讲，你怎么样美，好不好？这样。对，差不多。他躺下来，已是。灯是很斜。对，其实蛮斜的啦，大概有三百七度。那我三百七。这个角度就大概三百七度。这样，最好是这样，拿三百。真的，啊，真的。证明就有斜，根据我的目测，一百三十五度。 这样怎么算的，好不好？九十度是不是这样子讲？对，比九十度再多一半，是不是九十度加四十五？是不是一百三十五？有啦，是不是一百三十五。对，所以不是有科学根据的，这样子躺下来是一百三十五度，一度不多，一多一多。 unless instructed by the cabin school. When I can see, gonna be a fine day today for you and me. It's gonna be a fine day today. Just wait and see. Bye bye, thank you. 第一次啊，到胡志明市的机场，这个机场啊，飞机超多。我目前看起来啦，大部分的飞机都没有空调，都停在路中间。收尾啊，收尾等一下。客人刚睡醒，怎样？有睡着吗？航空餐好吃吗？又有。 面好吃吗？你的那个都累了，现在几点？啊，现在当地时间两点半，对不对？对，现在是两点四十二，我们是。 现在等于是台湾时间的三点四十二，那到这边的时候是当地时间的一落地签加排队时间大概就花了两个小时。建议大家，因为这个签证的部分呢是一样要收费，来这也只是便宜一点点，在台湾办就好。不要像我们一样在这边办。我们是因为来的时间真的太赶太赶了，所以就只好自己办。大家要来越南的话，就是给旅行社办就好好。 新影片结束啊！如果你喜欢我们的影片，记得订阅、分享、按赞哦！我们礼拜一到礼拜五都会发布影片哦，拜拜。